Всем привет! Сегодня мы будем делать на зап на за запись на Рейгенс 2 Херма Джести. Вот, вот. Так, что вы привыкнете? Моя мама привыкла, а у вас есть графиня Ионна. Она обо всем вам расскажет. До скорого. Как же молодая наша новая королева, зовите меня матерью, это большая честь для меня в принципе, смотрел летсплей по этой игре, так что я знаю. Э, ну, конечно, графиня Иоанна, э, этого вполне достаточно. Мне выпала честь научить вас жить при дворе, поддерживая баланс. Да-да, вы должны быть добродетельны, но гибкой, настоятельны, но скромны, служить народу, но быть верной идеалам монархии справлюсь. Она покидает вас, чтобы вы могли принять свои первые королевские решения. Тысячи. Наконец-то новый королев ты позволите продемонстрировать вам, как, я, как низко я могу поклониться. Вот смотрите. Ну, не надо. Мне нравится лежать ниц. Хе-хе. Я Варфоломей, где Кроки ваш казначей и придворный церемониймейстер. Спасибо, мистер. Стражник, прибывший с э, восточной делегацией, так жутко на меня посмотрел, прошу, медведи, заставьте э, их уехать пораньше. Окей. У церкви есть планы на эту землю, и без поддержки королевы им не суждено восплотиться в жизнь. Надеюсь, мы, мы поладим. Растительные ваши перси перекатываются под платьем, как э, спелые дыньки. Более прикройте их. А, нет. Запах грязи, стоящий в воздухе. Сердце требует мяса. Как же хочется на охоту. Ведь вы спустите меня, дорогая. Окей. Сила править мнение не пяти лет. Моя королева, моя королевна, когда король был ранен на годе, это ужасно. Королевского егеря вызывают во дворец, пусть все объясняет. Для меня честь быть представленным вам, моя королева. О, о вашей красоте слагают легенд. Но вижу, вы еще прекраснее. Да, миледи, э, король направился, поправился. Его героические устремления оказались выше его королевских возможностей. Только, только и всего. Вы, вы выхаживаете больного короля, вскоре он забывает о растяжении и возвращается к прежнему образу жизни некая скандалистка с ростовки шантажирует меня угрожая очернить мое доброе имя прошу дайте ей все, что она требует что она требует серж седрик ладно отделять ваше платье золотыми нитями или или обычными ваше величество блин. И кардинал предпочел, чтобы видеть вас строгой. Но роскошь и блеск прекрасно помогают покорять сердца. Свежие слухи на востоке наш герцог купал с галашом фу, блин, с вином. Король заплатил крупную сумму, чтобы его придумать. Вы не рассказывайте Фрейлинам о своей роли в этом скандале. У стен запа беснуется толпа. Все несут подарки ваши дорогой. Блин. Все. Я видела эту концовку. Проправил я 10 лет. Проправила. Что-то новое, типа... Как там? Ну, типа, новые часы, типа, тут можно до скольки? короче где-то до 1330 года где-то можно проправить точность да вот э, и владела ее немыслимая сверхценной темы ни одного трактата королева Ларин Ларалин была избрана чтобы укрепить отношения с западом новая страна может ее не Казачий принес вам важную новость, но ну, у меня урок живописи. Верите муки? Мне удалось найти способ перемножить казну, выпустив королевские облигации. Вы можете ли, можете ли вы поддержать это начинание? Могу ли я впредь посоветоваться с вами? во всем. Что касается финансовых вопросов, король недостаточно внимателен. Этот варфамлей, где просто был ван, и, отка... я отказываюсь соседать с ним в совете. Увольняюсь иметь его с должности. Ладно. Ваше Величество, излюбленная практика правителей заказывайте прославляющие их песни. Обсудим это хм, а что если заказать песню на животрепещущую тему, тему вашей поли политической проницательности? Да. Ну и как это... Ой, как это? Я а больше не в совете. Но мне было так весело. Что это решение? Это все король. Это все король. Я ничего не знаю. Моя королева, вы направляете своего коня ручками в мягком перчатке или же толким кнутом. Блин, я хотел его кнутом. Видите, правление твердой другой способность развитию королевство на народ слишком для жестокости. Вы решили, что Варфомелей Тикроки недостоин места в совете, чтобы порадовать уничтоженного лорда. Моя дорогая, вы такая смешная. Снова про прокрался в помещение для прислуги Миледи, и его взгляд на не совсем, совсем не понравился. Скандал так развлечет нас, горничных, но, полагаю, вам достоит по поставить его на место. Угу. Вот что э, служанка обвинила меня в таких непристойностях? Меня? Ночись ну, а пер перед вами. Жец, взял. Синицы моих очей вы, ну, Джон, ну и Джонсон стремительные, ведь он всегда со мной на охоте. Люблю опыт. стен замка беснуется толпа. Все несут подарки вашей дорогой. Бля, на пять это... Короче, пройдем еще одну королеву. И закончим запись, я думаю. Здравствуй, королева. Королин, ее немыслимая смерть, стану темной э, ни одного теракта. Королева Мерседес зашла на трон во времена народных недовольств и разрезающих непорядок. Селяне недалекие язычники, а что уж, а какие суверен... суеверенные, считают, что красный предмет – дурной знак. Значит, вы собираетесь принимать настоящее решение? Не слишком ли это дерзко для молодой, молодой королевы? Да и себя не стоит ни одной модели с поведения для королевы, люблю уже удачи до вас о чем сыр бор вам надо просто подчиняться моей жене чего уж проще того что в этом дурного много в конце концов она должна быть богиней чтобы по-настоящему править моим королевством хе-хе чужая милая спасибо королева должна подавать народу пример веры в господа советую вам почаще демонстрировать свою набожность Ближется день вашей коронации, дрожащая королева. Позволите мне рассказать вам об Ариате? Делайте шаг вперед, два шага назад, тихонько хлопните в ладоши, а вспылайте эти... Да, да. Гибкий Мура пора официально коронать нашу королеву. Она, конечно же, проведет обряд коронации. Да. Не беспокойтесь, это просто формальность. Ну же, ваша Ваше Величество, сделай шаг вперед. Первый шаг. Да, пока все хорошо, а теперь э, шаг назад. Тихо. Теперь э, распределите духи. Пусть все услышат ваш царственный запах. Э, как? Вы просто перетащите духи поближе, ближе, чтобы распилить свои королевские чары. О, моя королева, как у вас совершенно, моя прекрас... как прекрасно вы все сделали. Мои глаза горят, а вот как я очарован. Да. Про... Миледи, какое платье вы изволите надеть на сегодняшнюю прогулку? Красное или зеленое? Зеленое. Ох, я забыла, зеленый официальный цвет королевства, он делает население. Всегда можно поступать так, как хочется. Король почекает вашим девичьим приход... приходом, но вот ваш крест вы не сунетесь в, в дело церкви. Властные женщины нам ни к чему. Набожная, набожная королева наконец осенила эту землю благодатью. Вы должны гордиться тем, что церковь благословит, благо... Фу, блин, заплетается немного язык, благоволит вам. Прости. Блин, у меня все лагает так. Так, мысли вслух. Моя королева не будет ли справедливее пригласить на банкет всех дворян, а не только тех, кто богаче? Да. Наша новая корова, очаров... корона, очаровательно дело. Давайте устроим бал в честь нашей коронации. Удивим дворян. Угу. Вот это да, сегодня был бал в честь коронации. Прекрасная идея, моя королева. И ваши фрейлины э, красавицы как, как на подбор. Как мне не удержаться, ноги сами пускаются в пляс, повеселиться. <sighs> Простите, подарите этот танец для ваше величество. Почему бы и нет? Она берет вас за руку и подходит почти вплотную, что-то нашептывая. Если госпожа велела мне переповедать вам о заветах матери всего сущего. Стране нужна нам такая королева, как, как в древности. Интересно. Да, королева. Да, близкий друг короля. Почему на банкете рядом со мной сидит баронесса Кривоцкая? Я вас пересажу. Простите, Ваше Величество, сэр Седрик не должен пить вино, которое я и привезла на полке. Можно ему не наливать. Одна из башен излучает странный свет. Может ли оно означать присутствие демона? В нашем чистом доме? Ну и жуть, эта башня пустует уже много лет. Кто-то должен отправиться туда и разузнать. Хорошо. Вы утеваете самый верх темной заброшенной башни и открываете дверь. Так, тихо. А, здрасте, я дворцовый врач, по крайней мере. Мне так кажется, а, а кто вы? А вы кто? Мерседес. О, простите, ваша следовательность. Видимо, я провела в запертем э, лаборатории очень-очень много времени. Насколько много? Ну, я питалась образцами банок э, и различными жидкостями. И вот я, я готова положить начало новой научной эре. Чуть неплохо. Все... Всем запах становится толпа, все понесут подарки, да, Э, дорогой королеве, поток людей, сейчас подъемный мост. Да вы задолбали уже. ДДД. Дит. Дитя. Небольшая мать всего чувствующего, дарующая жизнь всего и, и все мы в этом мире. Да, твое тело мертво, но дух продолжает свой путь те, в теле следующей королевы этих земель. Меня все лагает. Меня все лагает. Знаю, это больно, но испытая боль, не обратешься, не отразить силы. Заслужи мою кор корону, и я исполню все твои желания. Угу. Позволь мне приносить тебе дар учесть начало твоего пути книга твои штабы, на которые тебе годы э, еще предстоит написать. Пустая книга заклинаний, такая ночная книга, которую ты мог получить в своем сведении, абсолютно Как же я люблю тебя, дочь моя.